Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment improviser en accord sur trois cordes. Et on va faire ça, pour bien développer cette idée-là, on va le faire sur un seul accord qui tourne en boucle. Ça peut être aussi une anatole, peu importe. Là, on, va, faire ça juste sur un, accord qui va être d'abord majeur et ensuite mineur. Alors, euh, quand je parle de l'improvisation sur trois cordes, c'est en fait dans le style de Django Reinhardt. Il utilisait ça pour euh, des solos, pour des, pour des intros aussi l'intro de Jeepers Creepers. On trouve ça dans Tears aussi. Et ce sont des positions d'accords qui sont euh, adaptées évidemment à la morphologie qu'avait Django Reinhardt. Alors on va commencer par faire ça sur un accord de si bémol majeur qui va tourner en boucle, à un tempo médium, la première chose à faire, évidemment, c'est de savoir où jouer l'accord de si bémol majeur sur les trois cordes aiguës. Notre repère principal, ça va être cette position d'accord de si bémol. Donc ça va être ici, le si bémol majeur. Ensuite, on peut le faire ici. Ça, c'est un si bémol majeur avec une sixte. C'est un enrichissement qu'on utilise très souvent à la sixte pour, enrichir, pour embellir les accords majeurs. Euh, le si bémol majeur simple, il est ici. Lui, on va assez peu l'utiliser, on va plutôt rester sur cette position-là. Ensuite, il y a ça. Et il y en a une dernière qui met bien Django Reinhardt, c'est celle-ci. C'est encore un si bémol majeur avec une sixte dans les aigus. Donc ça, c'est une première chose, c'est le repère de base, savoir où se situent ces accords-là, et entraînez-vous à mémoriser pour chaque position d'accord où est votre repère, où est la fondamentale pour cette position-là c'est elle est ici la fondamentale pour cette position là. Elle est ici, on, ne la joue pas dans l'accord. Pour cette position là, elle est ici, il y a un si bémol. Et pour cette position, c'est cette note. Évidemment, à chaque fois, je me repère euh, par rapport à des positions d'accord de base. Si bémol majeur ici. Là, j'ai un si bémol majeur ici. Ici, j'en ai un là. Et ici, c'est assez évident. Ce que je veux dire par là, c'est essayer pour chaque position de, bien situer la position par rapport à d'autres positions d'accord que vous connaissez. Maintenant, si on veut faire une impro avec ces quatre positions d'accord, ça va être assez vite limité. Donc on va voir quels accords de passage on va pouvoir utiliser. Et il y a un accord qui fonctionne très bien, c'est l'accord de degré 5. Donc en fait, quand on va improviser, on va faire entendre 1, 5, 1, 5, 1, on va alterner. Donc l'accord, le degré 5 de si bémol majeur, c'est un facette, et on va faire entendre cet accord-là avec une position, avec cette position-là, qui est en fait issue d'une position d'accord diminué, qu'on peut donc transposer par tierce mineure. Nous, on reste sur les trois cordes aiguës. Hein. Donc on a la position diminuée pour faire entendre le facette bémol 9, ici, ici, ici, et ici, et puis on peut descendre aussi ici. Donc ce qu'on peut faire, c'est déjà, il y a déjà de quoi faire, c'est passer d'une position de si bémol à l'autre de fa, et on essaie un peu toutes les positions et tous les enchaînements. Si bémol majeur. C'est très beau ça. Donc là j'ai fait fa 7, fa 7, si bémol. Fa 7, fa 7, si bémol. Fa 7, si bémol. Fa 7, si bémol si bémol, si bémol, fa 7, fa 7, fa 7, si bémol. Je peux même faire des chromatismes. Donc là, il y a déjà de quoi faire, puisqu'en fait, on a quatre positions de Facette, quatre positions de si bémol, et là, avec un mélange de ces, deux groupes de quatre positions, on peut faire plein d'enchaînements d'accords vraiment très sympa. Donc ça, c'est une première étape. Déjà, il faut que ça, donc il faut que vous, visualisiez bien où se situe ce degré 5, avec les positions d'accords diminués par rapport au degré 1. Ça, c'est très important. sachez que si vous montez deux cases avec cette position d'accord diminué, enfin par rapport à l'accord aigu, hein, euh, j'ai le degré 5. Je l'ai aussi une case plus grave que cette fondamentale de si bémol. Là, j'ai un facette. Déjà rien qu'avec ça, on aura de quoi faire des solos sympas, mais je me permets quand même d'aller un petit peu plus loin, puisque c'est quand même le thème de cette vidéo-là, euh, un peu plus loin au niveau harmonique, et on va faire du coup des choses ben, que Django euh, faisait beaucoup. Euh, il y a un autre accord qui fonctionne extrêmement bien pour tourner autour du degré 1, particulièrement en jazz manouche, c'est le degré 1 diminué. Donc on est en si bémol majeur, on va utiliser l'accord de si bémol diminué c'est celui-là, hein. on voit bien qu'il contient la note de si bémol, et puis on le transpose par tierce mineure. Si bémol diminué, si bémol majeur. Donc cet accord-là, il est, il est magique, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. En fait, le degré 1 diminué, il résout bien sur le degré 1, majeur donc, sur le degré 5, donc on peut faire 1, 1 diminué, 5, 1, ou même 1, 5, 1 diminué, 1. On peut, en fait, on peut l'intercaler entre n'importe quel accord, euh, des, soit les 1, soit les 5. On peut le mettre de partout, donc c'est génial, donc on peut faire plein de plein d'improvisations et plein de mélodies et d'enchaînements d'accords différents qui fonctionnent bien. Parmi ceux qui sont les plus connus, on a ça. Dans l'autre sens. Donc là, je fais le degré 1 en diminué, le 5 et le 1. C'est d'ailleurs ce qu'on retrouve euh, en rythmique lorsqu'on a ça dans I Can Give You Anything But Love par exemple. Donc c'est le même mouvement. Euh, si je me balade un petit peu en utilisant cet accord de degré 1 diminué, et ça je vous conseille de, de le faire, passer du temps à faire ça juste tout seul, vous faites sonner les, vous voyez les enchaînements qui marchent bien. là, je fais 1, 5, 1 diminué, 5, 1. Ok. C'est 1 diminué, 1. Donc ça c'est 1 diminué, 1 diminué et le 1. 1, 1 diminué, 5, 1. Et dans l'autre sens. on a un nombre d'enchaînements d'accords qui est vraiment très, très important. Euh, la dernière étape, donc là déjà, vous avez un cadre en fait pour travailler ça qui est assez précis et c'est l'intérêt de... Enfin, j'espère, c'est l'intérêt de cette vidéo. Vous pouvez ensuite rajouter des notes, modifier les enrichissements, par exemple sur l'accord de facette qu'on a sous-entendu avec des positions d'accords diminuées, vous pouvez très bien faire un facette normal sans la bémol 9. Ou comme ça, par exemple. Voilà, ou ici il y a plein de variations possibles. On peut aussi enrichir les accords. Lorsque je suis sur si bémol comme ça, là, je peux faire une neuvième avec l'accord. Je peux la garder lorsque je fais si bémol diminué. Ça fait un bel accord. Je peux aussi, euh, sur les accords diminués, des fois essayer cet enrichissement là. Sur le degré 5. donc les possibilités sont vraiment énormes. Et euh, au moins vous avez un cadre, le degré 1, le degré 5 et le degré 1 diminué. Vous avez un truc un peu méthodique pour travailler ça. Je vais faire une improvisation qui va être assez longue. Je vais donc en accord, uniquement sur l'accord de si bémol majeur qui tourne en boucle. Et au début, je vais faire des choses très simples et puis après, je vais expérimenter des enchaînements. On va voir si ça marche. ça sur un accord majeur, on va faire la même chose sur un accord mineur, sur un accord de La mineur qui tourne en boucle. Donc c'est exactement les mêmes procédés, il y a uniquement les positions du degré 1 qui vont changer. La mineur, on l'a ici. On peut jouer La mineur 6, hein, euh, comme ça. Ou alors La mineur tout court, comme ça. Ici, on a aussi un La mineur 6, sans la tierce, du coup c'est la même position que pour le Si bémol majeur, mais décalé, hein, puisqu'on est sur un La. Et puis La mineur 6, ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a une autre vidéo connexe à cette vidéo dans laquelle je parle un peu plus de l'improvisation, donc c'est sur la grille de minor swing. Et donc je, montre comment bien euh, suivre les accords qui se déroulent dans une grille, puisqu'en fait ce genre d'exercice c'est pratique sur un seul accord ou sur une anatole, sur un contexte tonal fixe qui ne bouge pas. Mais dès que les accords bougent, eh ben, il faut s'adapter aux accords. Donc c'est ce dont je parle dans l'autre vidéo qui est gratuite, hein, qui est sur YouTube. Vous pouvez vous entraîner sur les playbacks disponibles sur ma chaîne YouTube. Ceux sur lesquels je joue, ce sont des playbacks disponibles sur ma chaîne. Il y a aussi mon site Guitare Improvisation, dans lequel il y a plein de vidéos, il y a des articles. Voilà. Allez faire un tour.